Nah, Shaq. Drop that shit. कला को रख गए हाथ में लड़ू संभाले थे हाथ में बने तो थे मेरे सामने ये ये यकीन नहीं आ रहा हूँ धोनी के सपोर्ट सिंगे मेरे हाथ में अरे तेरा घर खूब अंधेरा समझू मैं गड़ा समझू बस गया मेरा ओ बेटा मेरा फिर कब सवेरा लेता मैं कोई गलत डिसीजन ना करता मैं कोई फालतू सी बात फिर इन्हें क्यों मैं कर भगवान खुद को आता ना इन्हें कोई का चले सिखाने फिर हमें क्यों बात ईगो पर मेरी दुकान कोई बात बन जो बैठे हर जगह बात समझाने पर आया तू ऐसा समझाऊंगा टांगे में इनकी जैसे लगाऊंगा रखा मैं ना करूँ मैं इंस्टा को डील पक्के और सीधी है बहुत ना चाहूँ मैं मरना पर महंगी है मौत और लोगों में फंसा तू होगा तू कौन ये बड़े बोलो से मेरी तोबा है महंगे है महसा और लंबे हर दिन न चाहूँ मैं मरना पर मरना हर दिन ये सोच मेरी महंगी और महंगी है मकसद करते हम ट्राई हर रोज तभी तो है मकसद पूरा मेरा कर रहा मैं आप रोज़